ojo. Vemos qué dice. buenos días, tardes y noches. Hoy estoy aquí en la estación de radio. Estoy leyendo una historia de uno de los sueños de Sakura Kinomoto que trata sobre el sobre, sobre, sobre Te Acabe de destacar que en esta historia que se va a contar tomarán mucha importancia los Este, este episodio, esta historia que, se voy a, que voy a contar se llama El sueño real de Sakura Bueno, como ya dije, empieza como cualquier otro video, como cualquier capítulo de Sakura Carcaptor. Pero en esta ocasión, las cartas Entonces cae sobre la calle en la puerta principal. Entonces el mensajero, entonces el mensajero del maestro de la creación sale y ve es esa niña? La acabo de encontrar aquí en el, aquí en el templo. No, ya veo. Entonces quiere decirle al gran maestro de la creación, al gran maestro espiritual de la creación, que tenemos un, un huésped. Gea va con el gran maestro de la creación. Le pase el mensaje. Orfeo, Gea atiende. de sus heridas y se compone. Orfeo le dice que, está invitada a la reunión que, tiene, que tienen que tienen con el gran maestro de la con el gran maestro espiritual de la Lo cual la dice Así es, gran maestro espiritual de la creación. ¿Saben cuál es, cuál es su nombre? Gea dice, no lo sabemos, no lo hemos no, no, no, no nos hemos presentado. Ah, Sakura Kinomoto dice, disculpe, olvide oh, olvidé presentarnos me olvidé presentar Mi nombre es Sakura Kinomoto. El misterioso, el gran misterioso maestro de la creación le dice. Mucho gusto en conocerla, señorita Kinomoto. En eso ya en la, la sala del gran maestro espiritual de la creación. Sakura Kinomoto se queda, se queda sorprendido, sorprendida al ver que, que dos de sus amigos están, son Shaoran, Shaoran y el Sakura, pura, confundida, les pregunta. Shaoran, Elio, ¿qué hacen aquí? Elio le dice. Sakura, fuimos invitados, eh, somos sus honorables invitados de honor del gran maestro de cartas glow deben de estar en su máximo podemos decir que está, que estamos perdidos. Sakura Kinomoto le dice al gran maestro de la, creación. No, no, voy a hacer el intento por, por detener a los siete demonios de la oscuridad que, que amenazan con destruir su mundo. Gran Inténtalo, inténtenlo, señorita Sakura y joven Shawana. En ese momento, El ejército de la Atlántida y el ejército del cielo están por reunirse por completo. Una vez que ellos estén reunidos, su Dios, el, Dios aparecerá y solo faltaría, solo faltaría un ejército. cuál ejército, cuál ejército dices que faltaría Orfeo? Orfeo dice, el ejército de, de, de, de Ejército de Porque según, en la época, según, según, una, según la leyenda dice que hace pasa el mensaje Ajá a Cabe destacar Merci. utilice utilice su poder. Señorita Sakura y joven Shaoran, utilicen su, máximo poder para enfrentar a los siete demonios de la oscuridad. En, tu, en su caso, joven Shaoran, sus pergaminos que utiliza y la combinación del poder, del poder de las cartas Cloud que tiene. son muy, muy, son un aliado muy fuerte. locura provincial es misterioso. Maestro espiritual de la creación, les dijo. Dijo, Ash, Ash, Ash, ahora ni sacó. Joven Shaoran y señorita En sus, manos, en, en sus manos, en sus manos. el evento, de Saulong Long fue basado en la novela china y es padre de Hong Kong. Por eso aborrece de Hong Kong perteneciente a China, igual que ellos. Por eso hago referencia tanto en ellos. una vez de esa conversa. se con el gran misterio, gran maestro espiritual de creación, Shaoran Eliot y Sakura Kinomoto. Son enviados de regreso a su mundo, junto con Yui Gracias. una vez. Solo falta que su ejército se reúna para hacer frente a los siete demonios de la, los demonios de la oscuridad. Oh, ya veo. Eso dijo Jaco. Muy bien, Gustavo. Te mandaré a la, te mandaré a la dimensión de Sakura a la dimensión de la señorita Sakura. En lo que me, en lo que me das tiempo en reunir a mi ejército, tú y tus hermanos irán a la dimensión de la señorita Sakura como estudiantes de la escuela. ustedes eh, tú y tus hermanos irán a la dimensión de la señorita, la señorita Kinomoto para que me den tiempo en reunir a mi ejército. Y una vez que ya esté reunido mi ejército, los esperaré en la selva tropical, en mi templo. Después de que Hank los convirtió niños, se fueron. Y una vez que Sakura despierta para prepararse a la escuela, dice hoy tenemos. Hoy tenemos tres, nuevos estudiantes. Vienen de México, Interesante. Tres nuevos estudiantes extranjeros en un solo día. Bueno. Se los presento. Sus nombres son Orfeo Gea y Gustavo. Orfeo Gea, decía Sakura Kinomoto. No puedo creer ustedes son. Son, son los son las personas de mi, sueño que tuve. En ese momento entra Gustavo, quien le dice, no señorita Sakura. Sí, exactamente, señorita Sakura. Ellos son las personas de su sueño al escuchar la voz. Sakura se quedó sorprendida y dijo, dijo, tú, tú eres Su sueño no fue un sueño cualquiera, fue un sueño real, provocado por mí y con un poco de, de las cartas, del sueño y la, de las cartas Cloud ese tiempo en y está dividido en secciones. Esta es la primera sección. También está la sección de turismo, que es la segunda, entre muchas otras secciones. Hasta entonces. Y mientras, y antes de despedirme, voy a seguir checando las historias que aparecen aquí en la computadora. Hasta entonces. Hasta até pontos.